កំប៉ុនខាត់ប្រាំកំថាតែមនុស្ស 왜? 일단 님님님님 원하는 예? 응? 哎呦我的妈！姐儿，你看，你行吗？这啥男的呀？哎呦我的妈！ 来给生活比个耶！ <laughs>